о ей нұрбек не қылып жатырсың салып қояйын деп атам мен оны ал эмне керек ора сага могу жерде бир аял күйөөсүнүн чөнтөгүн аңтарган экен сотко бергенде 5 жылга камалып кетиптир аялычы Thank you.